deputatul, dacă vine în Parlament, el trebuie să, să lucreze pe funcția lui, și deputat el, și el primar, și ne, el să facă cum, îi, cum noi facem la lucru. Pune să mături, e măturat, e făcut curat, e curat. Așa și el. Nu cum spune că jumătate de an, spune și la televizor, el jumătate de anul s-a arat în parlament și el are salariu. De unde salariul lui mirea Țabani? Cine ne întreabă pe noi? Place sau nu? Păi și nu. Dacă nu a făcut parlament, dacă nu a ales. mă ia, să le scoate care nu vrea să lucrează, duc la prășit. l a vopsit gardul. Dar așa e emblu. Nu pot să înțeleg unul cu altul. Principal și pe oameni și lucrează pentru oameni, dar nu... Eu să-l văd aici și se întreabă pe oameni și vă, vă trebuiește, dar așa le-o ales și stau acolo degeaba. Nu degeaba, adică cu bani, dar nu fac nic. Primul plătesc salariul lor. Trebuie șadă pe, nu pe fotoliu și altă, pe acolo, pe una de asta. Atunci s-au gândit cu capul. Cred că multe nu s-au schimbat, dar totuși sperăm că o să fie totuși mai bine. Dar mă rog, eh, eu nu mă, nu, nu mă aștept la multe, dar mă rog, avem ceea ce avem. După părerea mea, misiunea unui deputat, adică să mă reprezinte pe mine în primul rând ca cetățean, adică să-mi cel puțin, și pot să vă mai spun, să-mi asigur, adică oarecare, adică să-mi ofere o adică, Că adică eu să fiu sigur în ziua de mâine, sunt fiu care știți o siguranță, adică eu să știu că adică să, să am un viitor, adică, mă rog, să fiu sigur în sistemul medical, să fiu sigur în sistemul de justițiară, adică să știu că o să fiu aparat mâine pe mâine, da? Adică, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu noi. Adică mulți oameni, adică foarte mare majoritate din populație, nu are încredere niciun fel de, nici în justiție, nici în medicină și așa mai departe. Asta cred că ar fi prim, primul lor pas către căpăta încredere cetățenilor. Deci când ai încredere, lumea nu are încredere. Când dai eu bani, străiesc cu mașini, cu tăți, căs cu trei etaj, șed căsile ca șed peste tot loc căsile, nu trăiesc nimeni trăsle, banii acuți, dar el lasă ei și nu dacă o dar pensiură, nerul nu are bani, o mușit o viață, și la titiun și la tăt. Și el rămâne la bătrâneț cu nică, cu nică, e ca poate să mă arăte uh, în față la televiziune. Ea zeală, dar omul să ei cu dânsul, ea spune cât îi trebuie omului. Moldova nu, nu fac ei, nu fac cum trebuie. Că ei cu Rusia vor să unească cu Rusia, dar noi cu Rusia de și avem. Hai trecem în Europa, dacă așa drept spun. Mergem într-o direcție, nu ca racul broască așa o știu, trage unul într-o parte și îi lui Ghini. ani palașinică. E, și pensia o 53, da, asta, producția s-a sconchet cu cât. Înainte de alegeri au venit vreun candidat, când v-ați dus la votare, dacă ați știut cine omul este și ce face el de fapt. Au fost, socialiști, înțelegi, dar... Nu, am spus de că de plășap, că nu ne face nică măcar câți ani de au trecut și că s-a stricat cu tătul. Și e o mișcare. Dar v-au promis atunci că o să facă. De ce le Și lui Nina, văd că nici aici nu are, nici acolo nu are. Nu mă promit. Te, te-ți vor banii în buzunar. Dar la lume, lor e 3.000 de lei, ori 4.000 e puțin. Dar noi și spunem dacă noi primim omidilei. Dacă are la țară trăiesc și primesc 500 pensie, dar lor e puțină asta. Las trăiesc și ei așa cu, cum noi trăim. Aia care miliarde, milioane care au furat. Nu de pe schinarea noastră, nu tot noi ați plătit mai este. Nu noi, da, dar mă copchii, strinipoți, Cine îți plătesc? Să întoarcă filator, plăhătliuc, să întoarcă banii ăștia care și ne-au furat. Eu nu știu și ne-au furat, da? Не знаю. Я, я лично не знаю, как, кого выбрать, как и что, и кого слушать каждый обещает, но пока ничего не делают. все. То, что убрали город, красиво, что там посадили, сколько деревьев, все это, да. А так, чтобы именно для народа, для пенсионеров, для все, что это разве? 5% и 3 десятых. Это... Прибавка к пенсии? Да, прибавка к пенсии. Что это? Эй. Пенсурен Олежі и Мутенко. Повторные выборы – только растрата денег, и все. И все равно это на плечах народа. Сначала vă spun, nu sunt amator de, de politică și schimbări nu văd absolut Absolut. Nici o schimbare. Doar de să fie alți deputați în Parlament ca să fie schimbări. Acum, la momentul dat, toți se gândesc numai la dânși. Tu și votezi și la absolut nu fac nimic. Toți cu promisiuni. Dar fapte niciunul nu faci. Asta e și problema la noi Moldova. Aici nu e stat și tot tinerul dezamăgești pentru că și le-au promis una și le făcut alta atât nevoit să plece. Că trebuie să ducă să-și facă un viitor. Atât să dați afară care, din Parlament care umblat până moia și au pus multe vorbe și fapte nic. Atât să-și conduci de lahatnic. s miliardele și unde-s banii? La deputați în buzunare. Cine trebuie să dai miliarde înapoi? Tineretul pensionarii nu pot. Tineretul lucrează și le întoarce cuiva banii. Cineva o lași în buzunar. Eu n-aș fi de acord cu asta. Îți dai tineretul. Filat a fost implicat, stai închis. Bravo lui. Plahatniuc și cușor încă stau. Și așa tot trebuie să ducă de grabă.